al mismo círculo de vuelta, camino sin prisa, con ansias, espero aterrizar ideas, miradas cálidas, pálidas caras sin respuesta, mi ser protesta, pero avanza al comprender las vueltas, suelto el encuentro que me sobra el tiempo, es por mi falta de dedicación a lo que quiero, pienso y pienso, siento y me miento, riesgos y peso, debo dejar la terquedad para alcanzar mi cielo. Si paso más momentos tumbado que produciendo El resultado será el mismo, creo que por fin lo entiendo Solo pensar no llevó a buen puerto a ningún velero El movimiento es del que quiere llegar cuanto menos El ego absorto en que será que sea lo que deba Las decisiones dejan marca como mar de leva El levantarme y conquistar mis miedos aunque temas Un reflejo del buscar consciente mis maneras Después de todo ando viciado al pen and paper Hacer las cosas bien, tomarme el tiempo aunque me cueste El fuel ser al mar de mis decisiones y el deleite Será ver en mis letras las ideas de mi mente Después de todo ando viciado al pen and paper Hacer las cosas bien, tomarme el tiempo aunque me cueste El fuel ser al mar de mis decisiones y el deleite Será ver en mis letras las ideas de mi mente Hoy son mis temas espejo de primavera interna a florecer hay que romper la semilla aunque duela Pasar las capas que tapan la mirada sincera Amar tras tantas etapas, la calma entre mis venas Era distinto hace unos años y mal lo recuerdo Recuerdo mal pues suelo dar información con sesgo Me sentía otro, cuerdo y loco, a la vez vuelto miedos Debí dejar ese yo atrás para recordar mis sueños Solo en momentos encontrar mensajes puestos A veces dudo de la realidad pues por supuesto Fue Vuelco ideas que luego a la deriva le entrego El mirar atrás puede dar paz y observar los hechos Pensé algún día vivir de escribir mil textos Creí que demonio hablaría, ahora lo compré se trata de dejarlo todo por letras y juegos Ahora alrededor de mis versos eternos Después de todo ando viciado al pen and paper Hacer las cosas bien, tomarme el tiempo aunque me cueste El fue el ser al mar de mis decisiones y el deleite Será ver en mis letras las ideas de mi mente Después de todo ando viciado al pen and paper Hacer las cosas bien, tomarme el tiempo aunque me cueste El fue el ser al mar de mis decisiones y el deleite Será ver en mis letras las ideas de mi mente Chat el náufrago, la casa cósmica.